E fala galera beleza eu sou o Pão com mais um vídeo no canal, e hoje vim falar um pouco da minha teoria que fiz no outro canal. Bem, como alguns sabem eu já tinha feito dois vídeos falando da teoria do animal Jan que em breve poderia aparecer um novo mundo no nosso mapa, Kibalosh, e um canto que se conecta com a mesoterra, onde eu falava que talvez um dia, o Alpha Juno pôde acabar aparecendo no animal Jan Playfield e que Juno poderia voltar a ser um alfa vivo, já que ele só foi transformado em uma pedra, estátua no caso. É sim, novas aventuras junto com a atualização estão vindo logo logo, e agora a melhor parte, um super spoiler que eu novamente acertei minha teoria. Pra quem viu meu último vídeo no canal antigo, bem, agora venham esse vídeo e depois comente o que vocês acham sobre ele, bora lá. Pera pera eu esqueci de falar dessa parte, sabem essas pedras com desenhos atrás da cachoeira, eu falei no vídeo passado mas vou falar de novo, aqui é a passagem para Nova Terra, que é um museu do Alfa Juno, onde tem aquelas estátuas e algumas escrituras feitas pelo próprio Juno. Quem já olhou o Balouche pelo animal Jean clássico sabe como é por dentro, voltando à nossa teoria, quando nos terminar de derrotar os fantasmas no Monte Chiver, acho que depois irá abrir uma nova passagem passagem para aquela caverna do Juno, e como eu citei antes, pode acabar chegando uma aventura nova que será o nome, o mistério de baixo, ou também o coração do rio. São apenas teorias, mas quem sabe em breve eu acerte de novo. Mais das minhas super teorias, bem gente agora a melhor parte. Finalmente acertei outra teoria que os dinossauros terrestres iam chegar finalmente no Animal Jam, depois de tanto tempo à espera e pedindo sem parar para o AJHQ, gente do céu isso será novamente épico. E claro que vou gravar esse lindo momento e criar nosso outro louco oficial. Bem gente esse foi o vídeo espero que tenha gostado. Vejam o vídeo final e comente o que achou dele. Falou e fui.